Пане Володимире, скажіть, е, на вашу думку, командири батальйонів, учасники антитерористичної операції, яку ми зараз називаємо антитерористичною операцією, чи мають вони йти на вибори за списками е, якихось партій, і ви особисто чи підете ви на вибори під прапорами якоїсь з партій? Ні, я. Е чесно кажучи, в житті дуже добре залишатися завжди незалежним. Я ще не прийняв для себе вибір, чи я взагалі піду на ці вибори, чесно. Але то, що я з партіями не піду, це факт. Навіть якщо я піду, то точно не з ними. І треба завжди лишатися незалежним. Бо оце от партійні оці всякі списки, що пропонують, це просто дуже хороша солодка цукерка, якою заманюють. От і все. Взагалі для мене я не вірю ні в одну ідеологію з партії, тому що партія для мене це чисто якийсь юридичний момент такий в державі для того, щоб пройти Верховну Раду. Все. Ідеології в партії немає. Вони вже сто разів доказали, що це все просто е, пусті обіцянки, на які просто купляються люди. От і все. 2004 е, рік раз доказав, і потім всі наступні партії знову ж доказали, що це все нуль. От і все. Політики вам пропозиції не робили? Робили робила. робила. Е, можна сказати, всі. Ну, щоб ви зайняли прохідне місце, стали обличчям ну, в списку, правильно розумію? Прошу. А щоб ви зайняли прохідне місце і стали одним з облич списку партії, правильно розумію? Ну так, я навіть скажу більше, що ну мені багато там якісь здають звинувачень, що хтось кудись там йде, хтось не йде. Я хочу сказати, люди. Мені за принципі для мене немає самоцілі стати народним депутатом. Реально немає. Я просто зараз вибираю свій формат продовження боротьби за українську державу. От і все. Е, та пропонували. Я всім пояснював, я вам не рекламний щит, і я не збираюся нікого там тягнути і і вірити в ваші ідеології. Повірте, запропонували навіть дуже солодкі місця, що можна зараз вже закинути ногу на ногу, дочекатися виборів, і ти вже народний депутат. Мені це не подобається, я цього не хочу, я ніколи цього не буду робити. От і все. Якщо буде, якщо я буду йти на вибори, це тільки як не знаю, по мажоритарному округу якомусь і як самовисуванці. Але я кажу ще раз, я це дуже добре розглядаю, дивлюсь, чи це взагалі зараз доцільно і чи буде ефективна моя боротьба в тій Верховній Раді. Володимире, ще одне запитання. А ваше ставлення, е, якщо ваші побратими, якими ви рука об руку зараз чи не зараз вони туристичної операції, підуть під прапорами якихось з партій, не власних, не новостворених, а вже присутніх на нашій політичній арені. Як ви до цього ставитесь? Ну, я вперше ніколи в житті нікого не судив. Головне самоціль, яка ти йдеш. Якщо ти вибрав партію чисто для того, щоб прийти в Верховну Раду і далі боротися за реально за нашу Україну, ну тоді я нічого немає проти. Якщо люди просто продалися партіям за якісь пусті обіцянки, ну це дуже погано. От і все кажу: тут нічого немає поганого. Кажу, яка в тебе ціль подальшому. Якщо ти кажу, йдеш боротись далі, і ти використовуєш якусь партію, щоб для того пройти, ну це нічого проти того немає. Стосовно кажу, того, якщо хтось десь там думає продатись, це дуже погано. Зрозуміло, Володимире, ще у нас залишається ну трохи менше п'яти хвилин, але залишайтеся з нами на зв'язку. Ми повертаємося а, до студії. А, Віктор, ну ви, с- ви, ви чули діалог, чули розмову. От, зокрема, все ж таки щодо виборів і присутності у них польових командирів, бійців. Як ви до цього поставитеся? Ну, я считаю, что, что правильно должны сегодня э, занять места в парламенте э, те люди, которые отдают свою жизнь и здоровье на поле э, сражения. То есть они ж остаются без, э, Э, без ничего, они рискуют своей жизнью, да, и могут оставить свои семьи без кормильца. То есть они заслуживают пройти туда, в Верховную Раду, и э, я считаю, что если полевые командиры, да не только полевые, там, солдаты, там, кто угодно туда пойдет, э, значит, это, это достойные люди, да. Я считаю, если народ за них проголосует, это, это будет лучше, чем за тех, кто уже сидел по три, по четыре там, срока да, в этих э, креслах и ничего для страны нормального не сделал. Понимаете? Кроме того, что они э, могли обогатиться. Понимаете? Потому что те люди, которые... Вот, вот мой товарищ, там, да, позывной у него Фагот, да, э, и он вернулся с АТО, получил 3882 гривны и сказал, давайте их просто пропьем, потому что эти деньги недостойны для того, чтобы кормить семью, понимаете? А что будет дальше? Мы, э, мы получим, вот я лично получу инвалидность там третьей группы, если я пойду еще за этими бумажками, понимаете? Там, я не хочу ходить просто, унижаться, понимаете? то лучше такие люди, э, ну, которые были в АТО, пойдут и станут народными депутатами, чем те, которые, извиняюсь э, за выражение, подъедали вот эти э, одни места, там, знаете, ездят на больших машинах. Не хочу никого Пане оскорблять, Вікторе, конечно. пане чтоб не Вікторе, але ж понесло. ви розумієте, що можуть просто використати, поставити першим, другим місцем там знайоме обличчя людини, які довіряють, а третім, четвертим, п'ятим поставити ті самі людей, про яких ви зараз говорили. Ну, а это- люди побачать знайоме обличчя, кому він до- вони довіряють. Понимаете. Вони поставлять. Тобто просто використають. От як Руслан Система ж Рещит, не як говорив змінилась, Володимир. пропорційна система Знаете, за закритими списками. Я, я понял, это уже на душе у человека будет. Если он примет такое решение, что он хочет там быть, да, и кто-то его воспользуется э, там его статусом там атошника там и героя, да, то это, это его выбор, потому что ему нужно кормить семью, ему нужно дальше жить, то м, это чисто человеческий фактор, знаете. Так что я никого не осуждаю лично. То есть никого не суди, сам будешь не судимый. Это лично мой принцип. А думка стосовно окремої політичної партії е, військових, які б своїми силами пішли Ну, я розумію, що не своїми там за підтримки, там якось хтось би В принципе, допомагав. идея неплохая, да, конечно. Я м, прежде всего за то, чтобы помогал ну, народ. Если люди, за которых мы воевали, проливали там свою кровь, те волонтеры, там, э, медики, там, э, кто угодно, да, кто сегодня помогает нам, э, проше- прошедшим этот ад, ад войны, да, вот этот, э, не просто АТО, а ад войны, понимаете, это ад войны, да, Э, те, кто помогает нам сегодня, и они выберут нас, и мы станем народными депутатами. Я скажу лично, если бы я туда пошел бы, я, ж- я не буду там терпеть, я буду все говорить, как оно есть. Буду все рассказывать. Пане У нас Вікторе, але залишається- ну останнє, ну коротко, так чи ні? Але ж розумієте, що бути народним депутатом це лише не лише говорити правду так чи ні. Це ж потрібно писати закони, це з- вищий законодавчий орган країни. Да ну, извиняюсь, я писать не могу, но могу подсказывать. У нас залишається буквально хвилинка до завершення. А, Володимир Порасюк, командир 4-ї роти батальйону Дніпро. Ваше останнє слово 20 секунд. Е, Хочу сказати, щоб український народ перед цими виборами був просто розумний і не купився зараз на знов на гречку, тому що ну зрозумієте, що гречка переформатувалася зараз в такий, е, знаєте, формат типу Я був в зоні АТО, я там воював, я там допомагав і так далі. Люди не купляються. Реально не, не бійтесь віддавати голоси за молодих людей, тому що ну в тій країні щось треба міняти. Реально. Будьте мужні, перемога за нами. І знаєте, Путін не вічний. Він теж людина. В нього теж є страх. Тому все буде. Ми хочемо, щоб ще Віктор встиг е, сказати своє слово. Я тільки за мір. Тільки за мір. Дякуємо. З нами на зв'язку був Володимир Поросюк, Віктор Дягтярев в нашій студії. Ми на цьому воєнний щоденник закінчимо, але ефір канал 112.